Sasa eh, alipofika pale mimi ile picha nikawa nimeiona kweli. Kama mamkwe hapa katualika wanaume wawili kwenye shughuli kwa mwanamke mmoja, kwa mwanamke mmoja ambaye ni mtoto wake, ambaye ni mtoto wake ndo mke wangu mimi na ndo mzazi mwenzangu. Mm, watoto wawili hapo eh, tayari. Eh, watoto wawili hapo tayari hapo. Hapo tayari watoto wawili. katika kutembea tembea kwangu mitaani mitaani mm. nikamkuta msichana mmoja mzuri, tukakaa kibadhani, mi nikamfuata, nikamwelezea bwana, mi nakupenda, nataka niwe na wewe, niishi na wewe, ikiwezekana tuoane kabisa. Mm. Yule mwanamke hajanijibu neno baya, kanijibu maneno mazuri tu, na mi nikawa nimelizika moyoni kwangu. Eh. Hapo eh. ndo mara ya kwanza unamuona? Eh, ndo mara ya kwanza kumuona hapo. Mm. Eh, tulipotoka hapo mi nikaenda na safari zangu, yeye kaenda safari zake. Bahati nzuri, kumbe mwenzangu alikuwa anapajua mimi nyumbani kwetu. Ina maana kumbe ni mtu ambaye alikuwa anakufahamu. Alikuwa ananifahamu eh. Uh eh, -huh. Nilipotoka toka mimi nikazurura zurura zangu zikapita kama siku tatu nne hivi. Mm. Eh, siku hiyo nikasikia usiku alikuja nyumbani alinifuata. Mm. Alipokuja mimi kaona nikawa kichwani akilini alishatoka tayari, kwa sababu ndo sikumkumbuka tena mm. kama ndo yeye kweli kaja mm. eh, sikuamini kwanza mm. kweli kumbe ndo yeye. Siku ingine kamwona akaja tena, akaja na mtoto na mwingine wake alikuwa na mtindo, akija kuja na mtoto mdogo anamtuma uh-huh. eh, aje indirect yeye anatuma mtoto anakuja ananiita, ndo akaja mtoto akaniita, kwenda kumwangalia, nikamuona yeye mm. eh, nikaona mpenzi kakubali somo, basi na mimi e, tukakaa sehemu tukawa napiga maongezi yetu ya udambu udambu, unajua yalikuwaje? Eh, maongezi ya udambu udambu kuhusu mahusiano zaidi mimi na yeye. Uh -huh. Eh, tukakaa kweli tukaelewana. Tukatoka hapo make kuna sehemu anayokaa ndo kwa babake mzazi. Hmm. Alikuwa anakaa. Kwa hiyo tukatoka hadi kwa babake mzazi kule, akaenda akanionyesha nyumba ya babake mzazi mimi nikarudi zangu nikarudi zangu hadi home nikakaa siku ya pili nikamfuata na mimi na mimi nikaenda na mtoto tena si unajua <laughs> eh, na mimi nikaenda na mtoto kwenda na mtoto nikamtuma eh. kweli kaenda kamkuta kamuita kaja eh. baada ya kumwambia kana namuita mimi akaja haraka nalikuwa ni pinki akaja alivyokuja nikaondoka naye siku hiyo Kweli siku ya pili yake ndo akarudi kwao. Ukaenda naye wapi? Eh, nikaenda naye magetoni kwangu, tukaenda kulala wote nyumbani mimi na yeye. Hapo mnazini sasa? Eh, hapo tunazini kiukweli kwendo tunazini eh. Eh, e, Kiislamu kidini dini tunazini lakini ndoa bado. Ndoa bado e. eh. Tulivyotoka hapo ndo mwanzo akawa mahusiano wa mahusiano yetu ndo akawa mwanzo wake ndo akawa hivyo tukawa tunaenda tunaenda tukabahatika mimi huku nikitoka mnaenda mazoezini jioni anakuja eh, sometime ananiletea msosi nikirudi mazoezi anajua anajua mzee kachoka mazoezini huko kwa ananiletea kipoti nini ananizingatia na nakula asubuhi akiondoka hivyo na mkeshi na hela akienda kwao kwa sana anapika anakuja nacho chakula kwa hiyo tukaenda ma, maisha yetu tukawa tunaenda vizuri tu eh, akabahatika kupata ujauzito mm. Ujauzito huo alipopata ujauzito akasema, bwana, mimi kuna mama yangu mdogo anakutaka akuone. Mm. Ana ananiita kanione, nikamwambia sasa, tu unajua mimi da, yani mama yake mdogo mama eh, yake mdogo ananiita akanio akanione, yani nihakikishe kama kweli ile mimba ya kwangu na nimekubali. Uh -huh. Kweli mi nikaenda kiwoga woga, unajua kuitwa ndani kwa watu kuingia nataka moyo mgumu. Eh, sasa mimi nikapiga moyo konde na ujasiri wangu nikaenda hadi moyo fresh, nikakaa nikaongea nayo yule mkubwa, akasema huu wa kwako, na mimi nikakubali kweli bwana, ujauzito wa kwangu. Eh, basi mimi nikawa nahudumia nahudumia nahudumia huku yeye akiwa anakaa kwao, lakini kidogo hapo Ma mwishoni sasa akaambiwa akatolewa kwao, akaambiwa kanenda kakae naye huyu huyu alokutia mimba. Uh -huh. Eh, kwa hiyo akaja magetoni kwangu nyumbani kwetu tukawa tunaishi sasa kama mke na mume, napika pakua. Ndio hapo mpanga au nyumbani kwa wazazi? Nyumbani, nyumbani kwa wazazi. Uh -huh. Eh, kwa hiyo tukabahatika kupata mtoto wa kwanza yule. -huh. Mm. Eh, tupata mtoto wa kwanza tukakakaa, mtoto akatembea tukafarakana. Kisa? Eh? Kisa? Kisa kikubwa ndo mama mkwe bana. Ilikuwaje? Eh, mama mkwe bana, mama mkwe wangu kweli mimi nilikuwa nampenda lakini yeye alikuwa anipendi kutokana si na sababu za tamaa, si za dunia. Mm. Eh, kwa hiyo mama mkwe wangu alikuwa sio mtu mzuri kifupi. sikioni hiyo nikawa nimekaa mida kama hii ilikuwa. Mm. Nikamwona kuna mtoto kaja Kamuita una kashemeji changu kamoja kadogodogo hivi. Mm. Kamuita dada unaitwa? Mm. Eh, kwa sababu kwao sio mbali sana kwa mama yake palikuwa. Mm. Alivyomuita akaenda hadi kwao. Mimi nimetulia nyumbani nikakoga maji yangu nikaona mbona muda unachelewa huu? Alafu saa hizi usiku, afu yeye ana mtoto mdogo inakuwaje? Bwana mfuate. Nikaenda kufika kule nikamkuta ndani yeye kuna na jamaa Eh, jamaa yupo pale. Nilipoangalia mimi kwa sababu mtu mzima najua, nikaona ile picha nilivyoisoma. Nikamwona kwanza mama mamkwe mwenyewe ana kama na kitete fulani cha kuongea ongea na mimi na ule mtu alikuwa ndani, mimi nikaisoma ile picha. Yule jamaa akatoka hivyo, naona mimi kwa sababu alikuwa anifahamu fahamu kidogo, hatuna mazoea, lakini alinifaa, alikuwa anifahamu fahamu. Eh, akatoka akaondoka zake. Yaani hapo mtoto alokuja kumuita mkeo, huyo mtoto katoka ukweni. Eh, katoka ukweni yani. Na mkeo alipoitwa kapelekwa eh, ukweni. Kapelekwa ukweni. Kwa mama yake. Kwa mama yake. Kwa hiyo ulipoenda au umeenda ukweni? E, nimeenda nimeenda ukweni. Ulipoona mtu ni ukweni. Na ukweni. Ilikuwaje yani hapo? Mimi sijakuelewa vizuri. Eh, kwa ukweni. Basi bwana, nilipomuona yule jamaa kuniona mimi akanyanyuka akaondoka. Yaani uliwakuta katika mazingira gani mpaka ukasema walikuwa wamekaa room kama wao kwa kama na maongezi yao wawili yani. Kwa hiyo picha nilipoona ile picha ngaona hapa huwa nyinyi mtu na mpenzi wake. Kipi kilikufanya uhisi na kuamini ni mtu na mpenzi wake? Kitu kilichonifanya hisi yani niamini kwa sababu kulikuwa na mtu mule mule alipokuwa anakaa mwe ndani alikuwa ananiambia. Yeah. Yaani taarifa ulikoshapewa? Eh, Eh, nilikuwa nishapewaga. Mimi nikaja nikaendelea kumsema mke wangu ndio kama kawaida. Eh, nikamsema sema eh, ile ile mama nilikuwa simwambii lolote, ninamwacha mimi nakuja kumsema mke wangu nyumbani. Unaona? Tukarudi nyumbani tena tukaendelea na maisha yake ya kwenda. Nikatoka hapo nikasafiri tena. Ndio nikaenda Uingereza sasa. Kwenda Uingereza nikarudi. Bado tuna mtoto yule mmoja. Mhm. Tukaja nikamfumania tena na mwanaume. Huyo mwanamume bwana, nikasema mimi nikimkutana na mtu na mke wangu usimpiji, kwa sababu nilimpiga nikajua anakufa. Nimtia light moja ya chembe, jamaa <laughs> alizimia kwanza, unajua mm. Alipozimia nikatoka pale za nikamchukua mwanamke wangu nikaondoka nika naye kwa hiyo jamaa, nikamwacha pale, akaja akakaa, akapata ufahamu, akaondoka zake eh. Alipoondoka pale, mimi ndo nikasema bwana, mwanamke wewe, basi usiku utakuja kunisababishia matatizo makubwa utanifanya mimi niende jela. Nikamwacha akaenda kwao. Kwenda kwao huku mtoto wangu akaenda naye yeye sasa kwao. Ukweni pale pale. Au kwa baba yake upande wa baba yake, sio kwa mama mkwe. Uh-huh. Akaenda upande wa baba yake. Kakakaa naye kakakaa naye akaenda kijijini kwao huko. Mm. Eh, akaenda kijijini kwao. Walipoenda kijijini kwao, nikaletewa taarifa yule mtoto anau anaumwa. Ehe. Alipokuwa anaumwa ikabidi mimi nimfuate, nikaambiwa mfuate mwanao anaumwa. Mm. Wakati huo sipajui kijijini kwao. Mm. Nikaelekezwa tu, ngapewa ramani, nikaenda. Nilipofika pale nikamkuta kweli mtoto anaumwa. Mm. Kilichofuata sasa mimi nikamchukua yeye na mama yake tukarudi, ndio ikawa sababu na chanzo cha kurudiana tena. Ndo tukaudiana tena sasa. Ndio. Eh, mtoto eh, akatufanya tumeudiana. Eh, eh tukaja tukakakaa akashika mimba ingine ya mtoto wa pili. Eh. Aliposhika mimba ya mtoto wa pili tukaja akamzaa. Alipomzaa tukawa sasa tunaishi nyumbani sasa. Nyumbani kwa tukaudiana kama kawaida yani. Mke na mume. Eh, mke na mume. Mm. Eh, tukakakaa ule mtoto baada ya kukua kuwa tena hiyo mamgu akaanza visa vyake tena vile vile. Eh, anamuita muita kwa wanaume. Unajua? Siku nyingine hiyo anamuita anamuita kwa wanaume pale nyumbani kwake, mimi nikienda nikisema yule mama ajifanya nikolomea mimi. Unaona? Ajifanya nikolomea, anamtetea yule mwanaye nikimsema anamtetea kwa simsema anasema oh, wali sio wanaume wake, ila wewe unasema unadhani wanaume zake sio nini. Unaona, lakini mimi mwenyewe najua kwa sababu nilishaambiwa tayari wale wanaume zake, na yule anamwakimuita anamuitia wanaume. Kisa kisa hela, mama tu apate hela. Ulikuwa umzingatie mama mkwe? Ah, mimi mama mkwe nilikuwa namzingatia, wala nikienda safari zangu nikirudi, mama mkwe tunaonana, namzingatia, tunaishi vizuri tu. E, lakini nikashangaa si kwa nini akawa ananichukia chukia namna hiyo Kwa hiyo nikawa naishi naye hivyo, yule mama akaendelea akaanza tena visa vyake vile, alivyoanza visa vyake mimi nikaona wewe, kwani tabu ya nini? Huyu mwanao mimi mke wangu tu, unaona kama vipi, mimi nitaweza kumrudisha tena. Tukakaa lakini tumikiwa nimeongea tu hivyo tukawa bado tunaendelea tu pamoja vile vile. Siku hiyo kukawa na shughuli sasa. Shughuli ipo wapi? Tabata huko. Tabata ukifika Barakuda bado unashusha chini huko bondeni bondeni hivi. Uh mhm. -huh. Eh, ulipofika kule kumbe shughuli bwana nimealikwa mimi na kuna jamaa mwingine kaalikwa. Eh, hata nilipofika pale mimi ile picha nikawa nimeiona kweli. Kama mamko hapa katualika wanaume wawili kwenye shughuli kwa mwanamke mmoja, kwa mwanamke mmoja ambaye ni mtoto wake, mtoto wake ndio mke wangu mimi na ndio mzazi mwenzangu. hmm. watoto wawili hapo tayari. eh, watoto wawili hapo tayari hapo hapo tayari watoto wawili na mwanamke ana watoto wengine kwa mwanaume mwingine ah, bado. ehe Wakati huo ndio na watoto wangu mimi tu ehe wawili hivyo. Fika pale nilivyoona ile picha bwana, leo iliniuma. Picha ulisomaje yani? Eh? Ulisomaje mchezo? Huo mchezo? Hmm. Niliuona kutokana na mashemeji wa kike hapa Eh. Eh, mashemeji wa kike wapo karibu na ule jamaa. Wale jamaa achukuliwa anaingizwa hadi ndani tena. Mm. Unaona? Mm. Anaingizwa hadi ndani. Na mimi zamdamu nakuwa nipo ndani. Mm. Wewe nikaona hapa kuna vesi vesi inafanyika hapa. Eh. Hmm. Kwamba mashemeji wa kike walikuwa hawajapangwa kwamba wewe upo au inakuwaje? au walifikiri hautaelewa? Walifikiri sitoelewa. Mm -hmm. E, eh, wale walijua mimi sitoelewa au mama mkwe alijua mimi sitoelewa. Ehe. E, nikaja sasa nilipobaini vile nikaandaa kufanya fujo. Siku hiyo nilipanga kweli nifanye fujo. Mm. E, ilikuwa kama saa tano tano usiku hivi naenda saa sita mm. ya usiku. Mm. Matokeo yake yule mwanamume baada ya kunishtukia mimi nataka kufanya fujo kakimbia. Ilikuwaje mpaka akashtukia kwamba fujo inatokea? Aliniona nilimfuata. Mm. Eh. Ulimfuata mwanaume wewe mwenyewe? Eh, mimi mwenyewe nilimfuata. Alafu? Eh, nikawa namkolomea sasa. Mhm. Mm eh, kumkolomea nikawa nataka namlete ugomvi. Mm. Kwa hiyo sasa baadhi wale mashemeji na mamgu wanakuja wanagombelezea pale. Oh, simpige si nini? Mm. Eh. Mimi nikaona yule mwanamke jamaa nilimshamshika akapata nafasi akaporochoka akakimbia. Ukimbia sana mwanamke akajua nitampiga na yeye akakimbia na yeye unaona mm. mimi kutoka pale sikufari yote ningeingia zangu ndani humo ndani mwao mule nikakaa kuna baba mkuu wangu naheshimiana naye sana huyo mm. anaga tatizo yeye alikuwa na aujui mchezo unaofanyika yeye michezo yeye hataki jua na anaacha lakini mimi nilipokuwa naona nilikuwa naona ajui mm. sasa kama sijui kama alikuwa anajua au um, maana mimi nikienda nipokea vizuri, Anaenda baba fulani, yani alinipa guide muda wote kwenda nyumbani kwake. Kwa hiyo nikaona huyo ndo baba mkuu wangu wa kweli. Nilipotoka pale sasa usiku huo huo nikamwambia mimi naondoka saa hizi, kafika saa sita. E, nikaja hadi stand mimi nikaondoka zangu. Sasa yule mwanamke nikaja kuonana naye tena siku ya pili alikuja mwenyewe na nyumbani, si aliviacha vitu vyake yeah. Hmm. Alipoviacha vitu vyake alipovifuata, nikaja ngampia pia vibao viwili vitatu, nikamwambia chukua vitu vyako hivi, ondoka kwenu. mm -hmm. Basi ndio mwanzo na mwisho mimi na yeye kuwepo naye tena. Watoto watoto sasa, mmoja yule kwa sababu alikuwa mdogo, hmm. huyu wa pili akamchukua yeye, mhm. ule mkubwa wa kwanza nikakaa naye mimi eh, nikamwachia akaondoka naye yule, akaja akaenda kutafuta maisha yake mengine mbele huko. Kwa maisha yako yakaendelea? Ah, mi maisha yangu yakaendelea, nakaa sabila mke, kwa sababu mi nakaa nyumbani pale na familia yetu. Kwa hiyo yule mtoto wangu mi nikiwa sipo anaangaliwa na shemeji dada mm. Eh, maana alikuwa mkubwa mkubwa, amefika miaka sita saba mm. eh. Kwa hiyo mpaka leo mke huna? Ah, mpaka leo mke ninaye mwingine, baada ya kuachana na yule nikakaa, sema nilikaa muda kidogo, nikapata mke mwingine, nimeoana naye kwa ndoa. Kwa ndoa eh. Ule mwingine kwa nini hadi watoto wawili afu ndoa ilichelewa? Hiyo ndoa ilichelewa kutokana na mama yake huyu huyu mm. sababu nilitoa hadi barua mm. ya kila ingitaka kwenda kuoa mama mtu anamwambia mwanaye usikubali kuolewa. Eh. Na mwanaye alikuwa anakuja kukwambia? Mwanae alikuwa ananiambia. Eh. Ehe, sababu ya yeye kukataa siolewe? Yeye akataa siolewe kwa sababu mimi si nitakuwa kama vile na mbana. Mimi anaona aliona mimi nitakuwa na mbana sasa. Wakati yeye yule akikaa peke yake si leo kaja kwangu, kesho kwako, kisha kutwa kaenda kwa mwingine. E, kwa hiyo ukimpa buku yule akimpa elfu mbili mimi kimpa buku jero akiziunga zinakuwa nyingi, tofauti atavokaa kwangu mimi e, tu hela kula nitakuwa simpi tena zile hela ndogo ndogo zingine, labda kusema kakopa madeni. Si unajua wanawake hawa wana mambo mengi, si wana vikoba, si finka, si pride. Kwa hiyo alikuwa anakopa ni nani sasa? Alikuwa anakopa mama mkwe hapa. Kwa hiyo mke wako huyo alikuwa akikutana na wanaume, fedha zinaenda wapi? Ndo kwa huyu mama mkwe. Kwa hiyo yeye alikuwa anashirikiana na mama yake au alikuwa anatumika bila kujua? Yeye yule Naisha alikuwa anatumika bila kujua. Alishawahi kujutia? Eh? Alishawahi kujutia? Alishawahi kujutia, anajutiaga. Hadi sasa hivi ninapokuambia anajutiaga, akikaa anajutia. Mm. Eh, si mara moja moja tunawasiliana sana, mara moja moja. Kwa hiyo ukaja ukaoa mwanamke mwingine? Eh, nikaja nimeoa mwanamke mwingine, sasa hivi na mwanamke mwingine na mke mwingine. Na Watoto bado wale wale wawili? Kwangu mimi? Mm. Ah, mimi nimeongeza mtoto mwingine. Kwa mwanamke uliyemuoa? Kwa mwanamke nilomuoa tena. Kwa hiyo jumla na watoto watatu sasa hivi. Ah, kwa hiyo una watoto watatu, mmoja ndio kijijini? Eh, mmoja yupo kijijini huko Wawili upo nao? Wawili ninao baba. Mke wa sasa anawatunza wote? Eh, wote anawatunza. Hata wewe wa kijijini akija hapa anamtunza vizuri tu. Kwenye haya maisha wewe umegundua kitu gani kwa yote uliyopitia katika engo hii? Kwa mambo haya wanawake hmm. nawasihi sana kwanza hmm. hawa hmm. wanawake wa, wanawake hawa hmm. wasipende kusikiliza wazazi wao wa kike, maana wazazi wa kike ndo wanaharibu sana ndoa za watoto zao hivi mm. wanawake mm. wanaharibu sana ndoa za watoto zao wazazi wa kike yeah. na waz... kuna wazazi wengine wanawashauri mema watoto wao Eh, kuna wazazi wengine wanawashauri mema, lakini wengine ndo nakuwa wapotezaji kwa watoto zao. Yaani anaweza kukaa mwanaye yupo na mwanaume anataka yeye labda mume wa matawi ya juu sana. Mm. Eh wakati vipato vinakuja tu, Mungu anapokupa anakupa. E, unaweza kuwa unacho leo, kesho hauna, leo unacho, hauna kesho unacho, ndo maisha yanavyoenda. Wewe sasa hivi umeongeza mtoto mwingine, yeye kule unajua maisha yake? Yeye maisha yake naye ameongeza watoto wengine e, wengine. Kaolewa? Aliolewa akaachika tena. Kwa bado mpaka sasa hivi hayupo kwenye ndoa? Yupo bachelor tu. Sawa. Ushauri wako? Ushauri wangu mimi kwa wazazi hao. kwa wazazi kina mama waache waache kuwashauri watoto zao vibaya hmm. na wanawake waache kuwasikiliza mama zao akiwa wanashauriwa maneno ya kuachana na wanaume zao hmm. E, ushauri wangu huo, wazazi waache kuwashauri watoto vibaya na watoto nao wasisikilize tu wazazi wao, sometimes wanawapotezea. Wapime wanachoambiwa. Eh, wapime wanachoambiwa ya. Basi sawa, mimi nikushukuru sana. Ah, asante sana.